Привет всем! Сегодня поездка в Клагенфурт. От озера, от Осяхерзея едем в Клагенфурт и там гуляем по центру. А, мне понадобился э, перевод одного документа, а перевод с легализацией делается в Клагенфурте есть э, там такие переводчики лицензированные. И вот сначала вот это отделение банка э, такое, которое работает без людей, само по себе. Заходишь, никого нету, тут можно деньги положить, деньги снять, можно оставить платежное поручение вот э, таким образом. Ну вот это Фельдкирхен, э, торговый центр, и поехали. Э, ехать э, не очень далеко, примерно 40 минут, расстояние около 30 километров, чуть больше, до Клагенфурта. Есть два варианта. Есть вариант ехать э, через магистраль, а, но я предпочитаю ехать по такой внутренней дороге. И вот мы едем на Клагенфурт. Вот это уже выезд из Фелькирхена. Фелькирхен городок небольшой. Это наш райцентр. И все, поехали. Это типичный карентийский пейзаж. А, то есть холмы, горы, леса, поля, луга, кукуруза. А вот. И нет больших населенных пунктов. То есть вот Клагенфурт и Филах – это два больших города в Каринтии. Есть несколько городов небольших – Санкт-Пайт, а, Фельдкирхен – так, шпиталь. А, а в основном народ просто живет вот в э, небольших селах, на каких-то вот, а, даже я иногда не могу назвать селом, там ну, стоит пять домов, ну, вот люди живут. А вот. При этом будем проезжать, например, станцию сервисного обслуживания и большой торговый центр Мерседеса, он стоит просто вот у дороги в чистом поле. То есть это не у города, ну, не знаю. А вот э, едут местные колхозники на тракторе э, и едем. Мы въезжаем в Клагенфурт. Это окраины. Вот, как видите, окраины тоже очень цивилизованные. Э, Клагенфурт – это город, это столица Каринтии, административный центр Каринтии. Население около 100 тысяч человек – Город очень старый, то есть он э, в римские времена э, на этом месте тоже был город, назывался Вирунум. А как э, такой город в нынешних границах, он возник около 1200 года, первое упоминание. Статус города он получил в 1250 году ну, вот считайте, там, 8 столетий назад. Вот это мы приезжаем в самый-самый центр, это Новая площадь. А, Новая площадь, тут вот платаны, а, тут а, ратуша и знаменитый памятник, вот символ Колденфурта там со змеем. Мы объезжаем площадь, чтобы въехать на паркинг, есть подземный паркинг прямо под площадью. И вот мы сейчас заезжаем на паркинг и дальше пешком. Итак, э, сначала вот эта новая площадь. Называется Нойерплац. Э, вот э, она такая довольно большая. Вот там есть памятник Марии Терезии, там есть вот этот монумент, он вроде как фонтан еще вдобавок со змеем. И кругом здание, ну такое, тут же на площади находится Радхаус, ратуша. Радхаус – это где парламент заседает. Ну вот видите, там мужик с бубиной и змей. А вот этот, этот самый Радхаус. Ну, все очень в таком хорошем состоянии, вообще город очень поддержан. Э, там чисто, все отремонтировано, никаких э, там, нюансов негативных нет. Вот э, у змея там течет водичка, это такой фонтан – и вот этот символ э, города Клагенфурта. Вот, а мужик вот спрятал за спиной дубину и хочет змея удивить. Это памятник Марии Терезии, это э, великая э, императрица. Вот. И вот площадь велосипедной стоянки – а народу такой толп нету, э, ходят группы туристов, но это постоянно, это круглый год. Но в целом очень спокойная, размеренная жизнь э, в городе. Вот это платаны, э, очень симпатично сделано, вот это платановое обрамление у площади. Мотороллер рядом Италия, все на мотороллерах. Вот, и такие. Это старый центр города. Вот мы э, идем, на, вступаем в пешеходную зону и направляемся к старой площади Альтерплац. Это э, пешеходная зона, она в Клагенфурте довольно большая. Вот это очень э, известный такой фонтанчик и гном. Ну, вот этого гнома, видите, все блестит, то есть его надо потрогать, потереть. Фонтанчик бросит монетку, ну и так далее. Ну вот это здание, такая архитектура, это конец 19 века. А вот, то есть это все. А вот эта э, мозаика, это города побратимы. А вот тут есть Новогорица и Гориция, <laughs> один город, просто со славянской, с итальянской частей. И э, побратим город Душанбе. Вот. И вот с этого ракурса вот этот э, фонтанчик с гномом. Вот мы выходим на Старую площадь, вот, Альтоплац. Э, что это такое? Площадь это или улица это? Это такая большая-большая пешеходная зона, протяженная. Ну, вроде как площадь. Ну, это чем-то напоминает по структуре Грабен-Венский, э, просто здание пониже. Ну, вот эта башня, часы в Австрии обычно показывают правильное время – даже на вот таких вот старых башнях. А, здесь торговля, здесь множество заведений, э, и это такой э, туристический центр, и э, местные сюда приходят отдыхать и попить кофе. Здесь вот мы выходим к собору местному, смотрим, он старый, симпатичный, тут все сказать, вот погулять по Калгенфурту, по его старому центру очень приятно. Калгенфурт находится на высоте около 500 э, метров над уровнем моря, 450 где-то метров над уровнем моря. И вот есть две интересные зоны. Это вот эта центральная и набережная. То есть Клагенфурт стоит э, на Вертерзее, на самом большом э, озере Каринтии, на теплом озере. А вот это мы на интересной такой площади, вот это э, в глубине, это очень старое здание, старая ратуша, э, и там очень хороший ресторан. А вот это очень интересный момент, это память, это монумент такой, мемориал небольшой, посвященный событиям 1918-20 годов. Э, то есть в ноябре 18 Австрия закончила для себя Первую мировую войну, и тут же в Каринтию вошли войска, объединенные э, нового королевства, сербов, хорватов и словенцев. И оккупировали э, часть Каринтии, э, где большинство населения составляли словенцы. И вот дальше события развивались, так сказать, была борьба, то есть их вытесняли, они опять заходили. В 19 году была созвана Парижская конференция по урегулированию ситуации – и было принято решение провести референдум. И вот обратите внимание на эту табличку. Э, тут благодарность э, славянам, э, а они называются виндиш, то есть они не пишут славянцев, они, там написано вот благодарность карентийским славянам, которые боролись и голосовали против славян. А, то есть референдум в итоге был проведен 10 октября 2020 э, года, и на референдуме а, победу одержали э, сторонники э, остаться в составе Австрии. То есть 60 на 40 примерно разделились голоса. И вот что характерно, большинство населения на вот этой территории – Э, составляли словенцы, ну, славяне, скажем так. И э, последний год перед референдумом э, вот эта зона, где проводился референдум, была оккупирована войсками сербов, хорватов и словенцев. То есть они имели там явное преимущество в плане, в плане пропаганды, в плане агитации. Тем не менее, референдум сторонники отделения проиграли. И а, вот это считается праздником, то есть 10 октября это очень большой праздник карентийский. А, ну, это как бы вот а, день карентийского единства, когда Каринтия сохранила свою целостность. Это на самом деле очень интересный факт. Ну, теперь мы едем домой. Э, я быстро сделал свои дела. А, вот все это а, перевод, заверка, все это а, было сделано очень быстро. И время возвращаться. Словенцы, населявшие тогда территорию Каринтии, оказались, в общем-то, молодцы. То есть они правильно все рассчитали. И вот Здание, например, это вот здание на Старой площади, вот с, э, в конце 17 века, это 1600 какой-то год, вот это здание было построено, им владело какое-то а, семейство. То есть это все, ну, считайте, 300, больше, более 300 лет а, вот этому домику. Э, Плагенфурт для жизни город очень приятный. А, есть университет, Калденфурский. И а, вообще там, так сказать, а, очень интересно. И едем назад. Это опять, э, это промзона такая, тоже она в чистом поле. А, вообще в Каринте работать там за несколько десятков километров это обычно, это нормально, на машине люди ездят, и это считается такая норма. Ну вот, такие, вот это мы уже видим, вот эти горы, это Усиахер Тауэр, это южный берег Осиахер Зея, дома. То есть мы уже подъезжаем а, к дому. И на этом заканчиваю рассказ про поездку в Клагенфурт и про историю, которая случилась а, в Каринтии в 18-20 а, году прошлого века кликните, кликните, пожалуйста, котика и успехов!